Nimadungama atong baju darang. Welcome. Iyang cara ngagaba atong spelling lesson. I video chi i mengguna balet ni. Atong spelling do atak na letter H nugaba tuk pinay gamcata. Dakang do cho isa atong kucuk mengkuk kerengau China. Atong kucuk mikuk kereng deng tang deng tangganang. ganang. ichi ku kereng mengcekau nu kata. Ba, pa, pa no gaba. Da, ta, ta no gaba. Aro, ga, ka, ka no gaba ganang. Ie ku kereng gumuk deng tangan. 국가릉 등 탕하면 얼코르 등 탕상 사이나나가 어떻게 무 국가릉 파타 아로크 사이와치도 letter H mengeba nanga. 아takna 이 국거릉 등탕, 국거릉 등탕 발치도 미닝바 등탕, 나튼보 아로 자이보. 국거릉 바, letter 바, 앙나 발보. 국거릉 빠. letter pa ang napal akbo. Kukarang pa letter pa ha ang mipal ring bo. Kukarang da letter da darai warem saak. Kukarang ta letter ta ตาตะไรเรงชวาคุครึงท่าเลตร์ตาฮาลงเป็นทรายโบเชรเบิราตะกมึงคุครึงกาเลตร์กากำปังนาคุกเรง K. Letter K menggaba. H. Kamwa. Aro kukereng K. Letter K. H. Nogaba. H. Kama. Ngok mate ewe kukereng deng tangganang. Kukereng deng tang letter deng tang sang sana nga. 우미금은 레터 하 녹어바 으뜩 피날 감췄다. Te ewe picturau chaibo aro balai paltangau natumbo. Bigaba matmung bimungdo kukarang pa nogabaganang. China second goi charangaganang. Aro somai nang chido video out tamet bo. Pocul, Pergam, Peru, Sao Paulo. Pikcerau cai kubo, aro balai paltengau na tembo. Bigba mak mengbimung do ku kereng pa noga baganang. China second goi carang aganang arroso mai nancido pidio altam et bonne. Tak pak burun the bow. 이도등탕, Puchul, Peru, Sapao, Pelgam, Beira. Bigabamak ng bimungdo kukarang ta nogabaganang letter ta aro ha sang sagaba. mungma mặt thầy bật thầy ambi sụt thực cái thúc nathara Te eudo picturao dừng thăng chai bố aro balai paltangao natum tiribo. Bigba picture do kukarang ta ba nogobaganang tei tau tau tei mà tau ti thực sel cục tăng ít đồ đừng thăng thể mật rạch thai thà ly đập bầu bigba picture do kukereng ka nogobaganang ka aro ha sang saigaba. Ken Tauka, Kamsrui, Karek. Bigaba picture do kukarangka nogabaganang ังเกล็กกุกเซ็บเม็ดมังเกเร่งเกยอีดูดึงทังนาคาลอากังกีสุมกง kereng 어떻게 무 국거랑 등탕 레터 마 오이코 등탕 상사와 어떻게 사 bởi Berama, Thura, The Tây, Tây, Thị, Gawi, Cầu, Khâu. Yek hatagumuk từng thang an, atakamu từng thang na nanga. 파스카바 엑서사이즈 딕테이션 벤 마펜솔 아로리카 라보네 파스카바 엑서사이즈 인스트럭션스 앙도 카타 멍저극 발네카 아로 픽처 투눅나카 낭도 카타아오 나타마이 리카치 사이보 앙도 카타오 카타카타 웬 tambala na temai mu katau sai meng nem ge bas pling out sai bo katau sai na kata kata second charang aganam aro somai nang chido video out tamet bonne letter ba pa paha da ta, taha, aroga, ka, kaha, mengeba sang, saigeba ku, kerengau, ne mai sai s e m b o n g 나튼보 아로 사이보 사 바이동 사 바이동 사 바이동 到八一洞，到八一洞，到八一洞，到八一洞。 đâu tại đường sana pawa sana pawa sana pawa นภาวาราสุนกเบียงซาราสุนกเบียงซาราสุนกเบียงซา sunod gangsa. g a r a t k e n g o n c a k g a r a t k e n g o n c a k Karat k e n g o n c a k Barat Kengancak. Gogak, gogak, gogak. forgot kay mangkorok kay mangkorok kay mangkorok ay mangkorok. Pawaichi tây đều bồ. Pawaichi tây đều bồ. Pawaichi tây đều bồ. white이 tăi đều bột. 문다 똑똑하동 문다 똑똑하동 문다 똑똑하동 문다 똑똑하동 는 대보 는 대보 는 대보 Department Ted Bo. Exercise Jamok Ichi, sagaba exercise mengkata gumuk nuketa. spling ne mai chai bone. Ganigaba exercise. Dictation. Pen ma pencil aro aroleka ng triwa. tiniga exercise instructions. The awe ang do aro kata ng chitsa bang naka aro picture tunuk naka. Nang do katao na tamay likaichi saikubo. Ang do katao kata kata wen tambala. Na tamay mu katao sa ay mong nemga spling out chai bo. Katao sana kata kata second charanga gadang aroso mai nang chido pidio wa tamet bone. Letter ba, pa, ha da, ta, ta ha aro, ga, ka, kaha, ba sang, saigaba ku ao ne mai saisem tiri bone. 나튼보 아로 사이보 mekang mekang mccung mccung the cơm the cơm the cơm Tuxel, Tuxel, Tuxel. Tuxel. Bantai, Bantai, Bantai. Bantai. 샤쿠보 샤쿠보 샤쿠보 샤쿠보 나뜸 톡보 나뜸 톡보 나뜸 톡보 나뜸 톡보 tangka pangna tangka pangna tangka pangna tangka pangna tangka pangna tangkarong banga tangkarong banga tangkarong banga tangkarong banga Hatapara. Hatapara. Hatapara. Hatapara. bản bản bản chung, chung, chung, bản chung คาปากไกดงคาปากไกดงคาปากไกดงคาปพักกดง exercise 자목 exercise는 같다고 묶어낸 마이 차이트 리본에 낭도 때 에웨 등옥 쿠커릉 등탕 얼코르등 탕상 사이와 쿠커릉 버, 버, 퍼, 더, 더, 터, 아로, 거, 거, 커, 등 탕안 아로 어떻게 사야리와 카타 등탕 발그바 바가낭 สงมิสงชินะดึงทั้งดึงทั้งบลาอารบิชิบาคาทามึงชาโดดึงทั้งอลนามันนาเจคายบายดัมโดเรกพูลนวยบลาอารบายดำเรกพูลนวยบลาบายดัมไพระนวยบลาอารบายดัมไพระนวยบลาพัตตลพัตตลพัตตลพัตตล aro kata kata kata kata askui askui noai bal toka aro deng tang saina manaria etek chido de po pangnan etekai bala de po ni wa aro tei pangnan etekai bala tei do meaning deng tang ganang 바로그의방난어드그의발라그야미닝등탕가남이때그바깥아도능탕사이나많자능탕사이치도미닝등탕니마가타베랭차와 ทำกับแบบ exercise ไซสไรวามีอารอสไซวามีเพนมาเพนซิลอารอลิการะบนเน่ทำกับแอ็กซ์เซอ s ์ไซส t อินสตรักชที่เอ็นเท็กซ์ต้าวนัทมโบอารอพอไรโบเปริงชักับดรังเอาเน่ไม่ไซทรีโบเท็กซ์ต้าวนุกวัชีพิดีโอว่าทำเอ็ดบนเน่ 나튼보 아로 보레보 나튼덕보 망갈멍사 비스쿠처럼 비파이정은 어때? 대더 마가짝멍 피르멍에 빠시게 당벌었노 아이 빠시게 비스쿠 싹하나 안노구나 그렇만 저랑 마동부지 뉴얼 피르에 안 딩구닥니나 나 파이잘보니 내 동원은 마가짝안 같은 덕보 방갈멍사 비스쿠처럼 이빠야정 오는데 대더 마가 짝멍 피르멍에 빠시게 당발았노 아이 빠시게 비스쿠 싹고나 안노나 그렇만 저랑 마뚱부지 눈 피르에 안 딩구 닦이나 나 빠이잘 보니 내 동원은 마가 짝간 엑셀사이즈 잡목 자랑아가바 감자목 자그바 아우메텔라 승가바가 낭치도 마아통바 발나 슥치도 이 비디오 자마치가 낭가바 사이와미 합치 사야리보 이 비디오 와우 냄누카이 문 like button now 슥데보